des Night panique bah, bah oui, bah oui, on est là. Sur le 105.4. Et vous écoutez Radio Panique. Avec DJ Chacha sur les ondes de Radio Panique. On poursuit la musique, euh, bien sympathique, dans cette euh, petite douche euh, qui claque. Et <laughs> je vous propose le mix de Mycox. Bah oui, on est là. Sur le 105.4. Et vous écoutez Radio Panique. Thank you. The car exploded. The car exploded. Oh, fuck. chose... Euh... Allumé allumé, en théorie. Ouais, non, c'est éteint. Merci Maya Cox pour euh. cette invitation. Ah ouais, c'est... Euh, ça c'est du at home. Franchement, euh, le petit mix dans la douche, ça claque. <laughs> C'est sympa. Hein ça claque. Très sympa en tout cas. comme idée. Bon alors je me suis un peu amusée ce soir parce que j'ai mis que des morceaux que j'ai produits moi-même. Ouais, tu m'enlèves les mots de la bouche c'était euh, C'est un peu une première et c'est marrant quoi. Franchement, c'était très sympa. Bien progressif euh, et euh, au fait, j'ai envie de j'ai envie de prendre une douche, moi, du coup. Ouais. Ouais, j'ai envie de prendre une douche parce que j'ai tellement eu envie de danser que ouais, eu chaud, bah, en fait. j'ai eu chaud. Ouais, je comprends, je comprends. mais j'ai pas mis tous les morceaux que je voulais mettre, mais bon, prochaine fois. Ouais, bah oui, évidemment, prochaine fois. Il y en aura d'autres, j'espère. Mais ben, à fond, ah, comme d'hab, hein, ça fait quelques années que ça dure. Pourquoi arrêter maintenant en si bon chemin Ouais, malheureusement, toute notre chose a une fin c'est mm. juste une petite pause jusqu'à la prochaine fois. Quoi. Oui, jusqu'à la semaine prochaine, évidemment. Voilà. Euh, encore grand merci, en tout cas, euh, pour ce petit set euh, bien sympa, Bonne petite claque qu'on vous a offert. Voilà. Une bonne petite claque dans la douche. Sous la douche. Sous la douche ou dans la douche Sous la douche. Ouais. Ça dépend si on est la semaine des 4 jolies. Hein. Euh, je suis pas sûr. suis pas encore sûr. Faut voir avec Einstein aussi. faut voir, faut voir. En tout cas, nous, on vous dit merci. Et on retrouve euh, la semaine prochaine, évidemment, sur les ondes du 105.4 pour encore de très très nouvelles aventures. De, ouais, de, nouvelles aventures encore. Parce qu'attention, parce que ce mois d'avril, euh, on vous prévoit pas mal de choses. On sera pas mal en extérieur aussi ce mois d'avril. Euh, c'est sympa en tout cas, le SNP itinérant. Moi j'aime bien. Ouais, très, sympathique. Bah écoute, 20 secondes, hein Grand merci, un petit mot à nos auditeurs quand même. Euh. Euh, j'aime tout le monde et que, tout le monde s'éclate et que tout le monde fasse ce qu'il a envie de faire, j'ai envie de dire. Dans ce cas, bah écoute, bonne soirée, la semaine prochaine sur les ondes du 105.4 ou le www.radiopanique.org. Bisous à tous. Ciao ciao. Biscuit claque